شبه يا ابني بالمسيح وعن ايمانك اوعى تزيح وامشي عالدرب الصحيح توصل عالسماء الجماعة زرع الكلمة بشجاعة خدوم الإخوة بوداع توصل عالسماء توصل عالسماء شو حلو السما شو بحب السما كيف بدي أوصلها اتلاقى بالله وعيش بحبها أسرار وبإيمانك لا تحتار رأى جيلك باستمرار